Ah, apa saya ni baru sampai nak pergi bancing kan, eh ni nak try first time ni excited tak ada boot abang ada boot ah, tak ada <laughs> itu yang sedih tu itu yang ingat nak nak apa meminta sedekah ni eh, minta boot ni pinjam ah, saya pun kawan saya pergi sana tu oh ya yeah. pergi awal lagi ah, aduh nak hilangkan stres. Nak hilangkan stres eh. Kena pergi menari kat night club. Tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup. Ah, dia. Oh, bang bang. Ah. tak pernah pergi lah tapi dengar-dengar lah itu ada tanya kat orang tepi jalan. Dia cakap kalau nak hilangkan stres kat kepala tu, lain daripada letak koyok, pergi night club. Ya, abang ni dengan pakai kod pakai je apa bang? Ah. Layan lah Tapi baru balik daripada England Baru datang Malaysia Macam mana bang boleh kerja nelayan Bot tak ada nak buat macam mana? Dan negara ni mahal botnya, bukan murah. Betul lah bang. Eh, betul betul betul. betul. Ah, satu bot berapa bang? Ha. Tak tahu tak pernah check. Ah, mahal bang dekat berjuta satu bot. Sebab tu minjam. Ya. Saya daripada jauh tadi ingat abang boleh lah sponsor satu dua bot pinjam. Kali nasib sama Sampai je. Sampai sini bang. Berapa lama lah duduk sini? Uh, dalam lima minit. Lima minit eh? Aduh, awal lagi lah. Tak apalah. Ha. Jadi macam mana ni? Tunggu je lah. Diorang, diorang dah ada dah. Oh, diorang dah... Bot. Apa? Bot mana? Itu bot siapa tu? Depan tu? Ha. Ah, itu bot diorang lah. Orang kata tadi nak carry apa semua. Ha, kita naik-naik okay. kan? Siap silap. Ah. Ha. Weh, pencuri bot ke? Ha, kata macam mana? Ha. Rabak kita. Eh, mana? Ke diorang biar je? Apa lagi diorang biar? Rasanya... Benda yang dibiar... Perlu diguna. Hmm. Eh jangan jangan dia datang balik kau. Eh, eh. abang abang. Dia, abang, jom dia jom, nak pergi jom, tengah laut jom. bang. Kalau kata kita pakai benda yang tak elok bang. Ha. Ha ah, kan nanti kau karam pula macam mana mati. Abang. Lah. Ah ya ya ya. Ha ya dik. Ha ah, ya dik eh. Jom jom. Ah okey cantik cantik. Bang keluar pasir kot daripada mulut dia tu. Saya nak pergi kat kawasan saya dulu bang. Jadi bang. Abang memang pengalaman eh? Eh saya saya orang baru bang. Saya ikut-ikut orang je. Ah, saya lagi baru pada abang. Ha. Yeah, ya abang baru, yeah. saya lagi baru. Biasalah bang, orang ajar kita, kita ajar orang balik. Betul, betul. betul. Mana abang dapat bot ni malah nak beli? Satu m bang. Satu m <laughs> Mak, eh. Mama nama apa bang? Alah-alah nak kenal lah abang dengan bertatunya. Gate, Ber gate. Ha? Gate? Uh, J-E-C-K. J-E-C-K? yeah. Jake eh? kan? Oh, cool gila lah nama abang Cool lah eh? Ya yeah. Jarang ada orang nama Jake Jake ni Eh, terbalik, terbalik, terbalik eh. eh, bang, jangan langgar bang Cari, cari, cari rezeki ni Ombak bang Oh, ombak Ombak movie tu eh Eh, asal jatuh ni ni Tak tahulah Ombak kuat betul lah ini eh Siapa matikan enjin ni? Eh. Alamak. Eh, saya tak mati kan? Saya duduk sini je tadi. Buk ni rosak, bang. Alamak. Alamak, bang. Wah, bang. Macam mana nak buat, bang? Weh. Dia tinggal lah. Nak buat apa ni? Tolong. Hello. Takkan terkejut Holo oh, Polis Saya terperangkap Di dalam port di tengah laut Nama saya Remy Yaakob Tolong Abang polis Abang polis Tolong Tolong Abang polis Tolong Tolong! apa polis! Tolong! Dia datang, dia datang. Apa polis! Apa polis!